это место, где бушевали лесные пожары в Чернобыле недавно. Вот так вот. И таких мест тут куча. Повыгорало много деревьев. Жалко. Какая территория в огне была. Капец заныкались. Лесорубы проехали, мы, мы вообще очканули. Мы молодцы. Хорош. Все среагировали. Берю вижу. Все живы, все здоровы, никого не приняли. Все четко. А, он уже лесочек, посмотри. Начинается.